Assalamualaikum Om Don Marjal. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, wabarakatuh. Iya, Om Don Marjal, gimana Om? Uh, perjuangan hari ini menurut Om akan berhasil apa menggantung menurut Om? Uh, mudah-mudahan insya Allah ini akan berhasil karena yang saya lakukan ini adalah untuk uh, kita semua rekan-rekan rapper online semua di Pekanbaru dan menurut uh, saya mogok makan ini adalah salah satu yang menurut saya paling efektif untuk menekan PT Gojek Indonesia agar insentif yang 220 ribu kemarin dikembalikan lagi tidak 90 ribu sekarang ini. Ya, oke Om. Apa yang mendasari Om sampai harus mogok makan Om? Padahal kalau kita pikir-pikir dapat pekerjaan di sini aja sudah cukup Om. Uh, Insentif 90.000 itu bagi kita uh, driver uh, online Pekanbaru itu tidak cukup. Kenapa? Kita-kita ini semua di Pekanbaru driver online, berarti kawan-kawan tadi, 90% mobilnya adalah kredit. Kredit. Nah, dari bonus 90.000 itu tidak mencukupi. Contoh, 90.000 uh, eh, bonus, ongkos dari penumpang aja itu kita untuk minyak aja dulu dan makan kita untuk anak istri, diri kita sendiri, bensin itu dari ongkos penumpang. Nah, yang diharapkan untuk ansuran mobil ini adalah dari bonus tersebut. Kalau 90.000 tidak mencukupi. 90 kali 3 2.700. Angsuran saya pribadi aja satu bulan juta ribu Per bulan selama lima tahun. Ini udah berjalan 8 bulan. Jadi kalau menjadi kalau ribu itu mencukupi. Kenapa? Itu udah berlebih ditambah nanti dengan biaya-biaya servis mobil atau pergantian-pergantian on the real mobil. Jadi 90.000 tidak masuk akal.